Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, kali ni kita, kalau tadi you dah tengok banyak video tentang QM quick retest, saya ulang balik quick retest. Quick retest ni dia buat high, low, high, high and lower, low. Biasanya lower low dia adalah the break sikit saja, dia inggap sikit saja and then price biasanya akan naik atas cepat-cepat laju and then sambung downtrend. Okey, downtrend untuk setup sell lah dekat mana kita nak entry dekat kawasan KM level ataupun dekat kawasan MTL you kena check dekat this area okey now I nak bagi tahu ataupun saya nak uh, buat video ni tentang late retest late retest ni biasanya price buat high low high high and dia drop very very far very very far berbanding dengan late retest you ada KM level dekat sini tetapi lower low dia di sini kita punya low dan di sini kita punya lower low lower low terlalu jauh terlalu jauh berbanding dengan low kat sini so biasanya kadang-kadang katakanlah let's suppose price naik price naik ke atas memberi peluang kepada kita entry entry di QM level di sini eh. saya markingkan kita punya QM level QML QM level So kalau kalau ada a few ataupun ada ciri-ciri yang penting berlaku eh, biasanya akan berlaku fake out dekat sini nanti kita akan belajar next video. Eh, kita ada fake out, kita ada eh, F A K E O U T kita ada fake out and then kita ada CP compression and then kita ada CPLQ ataupun kita ada SR flip. Okey. Semua ni dipanggil price action ataupun approach cara price datang sebab QM late retest ni, QMLR ni late retest biasanya dia agak bahaya, agak bahaya untuk kita entry sell sebab masa ni price tengah naik, dia tengah naik, naik, naik. Kalau saya lukis sini dia tengah naik, naik uptrend, dia tengah buat uptrend. Jadi agak bahaya untuk you entry di QM uh, QM level late retest jadi kita perlukan a few confirmation something like maybe dia buat fake out, maybe dia buat diamond, maybe dia buat CP, maybe dia buat CPLQ baru kita boleh entry di kawasan QM level. Ini yang mem membezakan antara QM quick retest dan juga QM late retest. The first thing yang membezakannya adalah cara price drop. Price heavy drop ke bawah kalau QM late retest dia ingaf terlalu jauh. Bila dia ingaf terlalu jauh, So biasanya dia akan jadi QM late retest. So kalau macam ini case QM quick retest dia hinggap sikit saja. And then dia naik atas maka biasanya dia akan jadi QM quick retest. So the most important dua-dua mempunyai satu persamaan. Apa apa dia persamaannya? Persamaannya lah untuk kita entry di sini. Di entry di sini dan juga di sini. Tempat yang wajib kita tengok adalah di sini. Oh sorry. Adalah di sini ini dipanggil MPL. MPL area di sinilah you punya berry single king, di sinilah you punya king, di sinilah you punya shadow king ataupun double maru king wajib wajib ada king dekat sini. Kalau dia dekat atas sikit lagi kita akan entry dekat atas, kalau dia dekat bawah sikit you jaga-jaga biasa kawasan yang jadi backup. Kita prefer cari yang atas sikit. Eh atas sikit daripada kawasan jam level. Okey, saya bagi contoh dekat sini USD index. Di sini kita ada price naik atas high dia tak perasan sangat kat sini eh. Kalau dia tengok pada H1 ni saya dah marking kan Kita ada high, low, high, high Price drop heavy ke bawah Lower, low Saya tukar kepada M30 Okay Dekat sini kita ada QM late retest Sebab kita ada QM level di sini Kita ada high Saya marking lah This your high <coughs> High Low Low di bawah sini Okay and then press ni atas buat high high lepas press buat high high press heavy drop heavy drop maksudnya significant drop the drop drop drop drop drop drop, drop. drop laju laju so kemungkinan besar akan berlaku setup uh, QM late retest you break the break low ni terlalu jauh and then you tengok cara price datang price akan datang balik dia buat high low higher high higher low higher high higher low higher high higher low you perhatikan dekat sini adalah uptrend so uptrend agak bahaya untuk kita entry sebab price tengah uptrend so <clears throat> kena tunggu setup ataupun kena tunggu fake out kena tunggu CP kena tunggu CPLQ in this case kita ada kita ada apa kat sini Okay, let's go saya check sini kita ada fake out sikit lah ha, ada diamond sikit lah kita ada diamond di sini kita ada high low high high low low which is kita akan belajar nanti bab seterusnya bab diamond apa semua fake up so you kena tunggu manipulation at this area kena tunggu manipulation at this area barulah price akan pergi naik atas laju and then baru price nak terjun ok dekat mana kita nak masuk kat puncak sini supaya kita boleh kecilkan stop loss stop loss kita dekat atas ni ok kalau kita just markingkan kita punya entry di sini high low high high lower low kalau kita tandakan high ni sebagai tempat entry kita kita dah kena kat sini dah entry dah trigger sini price turun bawah price naik atas dah kena break even baru turun, you dah rugi kat sini so apa you buat sebenarnya masa price turun ke bawah ni you cari MPL ditukar daripada time frame kecil M15 uh, ah, di sini saya nampak open price mother candle ataupun dekat sini kita ada king kalau kita tukar pada M5 saya kecilkan candlestick ni kita <coughs> tengok apa ada di sini and then kita besarkan benda ni lah kita nak tengok biasanya dia mesti berada di atas atas daripada kawasan QM level this is your QM level biasanya benda tu dia akan berada di atas ini too small terlalu kecil biasanya ada king kat sini ni king M15 tadi you nampak dia ada king cocok bawah dan cocok atas king which is kita akan belajar nanti Baik uh, seterusnya di lah kita nak entry dekat open price dia pun dah ok so you akan dapat entry yang lebih cantik ini dipanggil. QM late retest di mana you tunggu sharp kat sini untuk entry sharp you tunggu kat sini cari MPL dekat sini okey so yang seterusnya dekat sini ada satu lagi contoh QM late retest juga kalau you patikan di sini price buat high high a few high sini ada previous resistance ada resistor resistor resistor resistor let's suppose saya buat previous resistance saya letak R sini lah sebagai resistor a lot of resistance resistance resistant resistant okey you ada 1 2 3 4 resistant yang sama baris okey so price naik atas break ke atas tak pergi jauh suddenly price break ke bawah very very big low dekat bawah tu buat terlalu jauh kalau dia break kat bawah sini dia akan jadi quick quick retest kalau dia buat uh, ingaf kat sini kecil tetapi di sini kita punya low kat sini price break terlalu jauh ke bawah ke bawah so dia dah jadi setup late retest late retest biasa macam biasa perasaan datang balik approach ini dia panggil approach dia akan buat hi lo hi hi hi lo hi hi hi lo you nak buy pun boleh masa ni sampai ke sini tp and then sampai sini you boleh sell kan dia akan buat macam-macam again dekat sini dia buat okay, R1 R2 R3 and then a little bit CP kat sini so kita dah ada CPLQ okay baru valid kita nak entry kat sini kat mana kita nak entry look to the left kita cari bearish engulfing sini kita ada bearish engulfing merah-merah ataupun kita ada king kat sini kita ada king at this area so zone kita adalah zone entry di sini daripada sini sampai sini kita ada MPL area kita ada bearish engulfing merah-merah dekat situlah kita nak entry so stop loss kita kecil saja daripada sini sampai atas and then price turun bawah balik ini cara ah, price tengah turun bawah. so ini cara untuk menggunakan rate retest. So lepas ni you akan tengok lagi video-video tentang rate retest uh, di tempat-tempat yang lain. So uh, harap you faham quick retest dan rate retest eh Be perbezaan dia. Kalau quick retest dia very very fast. Very very fast dia punya test dia. High low high high low low dia break sikit saja and then dia terus naik laju. So biasa dia akan jadi quick retest. Peluang untuk you ride the trend betul-betul di awal trend. Sebab ni betul-betul awal trend dia price masuk and then dia akan buat low low low low. low Low low. Kalau boleh retest dia buat high low, high high, lower low. Lower low dia very very far below dekat sini. Below daripada low. And then price akan naik ke atas. Membuat trend baru. You boleh ride the trend. Buy dekat sini dulu. TP kan di sini. And then baru entry kat sini. Kat mana kita nak entry? Cari MPL, cari Basing Huffing, cari King, cari whatever yang kita akan belajar nanti. Sebagai tempat entry. Kita kembali video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.